Astăzi este despre a se întâmpla. Index uh, este avea loc. <clears throat> Mi se pare un verb magic pentru că uh, în trecut eu credeam că toate întâmplările sunt uh, de neschimbat și nu mai ai ce să le faci. Însă cu timpul mi-am dat seama că orice întâmplare din trecut am putut să o schimb în viitor, chiar cu totul și cu totul altfel. Și astăzi am primit o veste superbă de la un taximetrist care m-a recunoscut că am fost, m-a, luat cu taxiul și mai de mult și l-am întrebat ce mai face și a zis că este pe cont propriu. Wow, ce tare, cum? Zice, păi uite, de la o întâmplare destul de negativă, o problemă de servici, am zis gata, plec și uh, nu mai sunt la patron, uh, banii pe care trebuie să-i dau la patron mi-i bag mie în buzunar și sunt mult mai bucuros, mă duc, dorm la prânz, când vreau eu. Mi s-a părut fascinant, parcă zice că mie mi se întâmplă totul și mi se pare foarte tare să poți transforma o întâmplare aparent, uh, aparent dificilă într-una super tare pentru tine. Tu ce zici? Ceau!